20 und 30 dann nochmal die Wiederholung. Und dann bitte noch eins, hm, gerade du gehst auf einen Ball und auf Schlag 2 weggehen, nicht länger aushalten, weil dann das Zwischenspiel kommt. Und zum Schluss machen wir das auch in kurzen Schluss. Und dann kommt noch drei. Die englische Gruppe, die große ist eine halbe, zwei Schläge. Dann weggehen, dass der nächste Takt. Dann ist dann Pause. So, jetzt.